Hər vaxtınız xeyirli olsun. Ümid edirəm ki, keyfiniz yerindədir və hər şey qaydasındadır. Bu videoda sizi çox işinizə yarayacaq 5 mobil proqramla tanış edəcəm. Remini proqramı çox zaman şəkilləri və videoları daha keyfiyyətli hala gətirmək üçün istifadə olunur. Əgər sizin də əlinizdə keyfiyyətindən narazı qaldığınız şəkil ya da video varsa, bu proqram vasitəsilə onu daha yaxşı hala gətirə bilərsiniz. Proqram gündəlik 5 pulsuz haqq verir və Gün ərzində 5-dən daha çox şəkil düzəltmək istəyirsinizsə, onda proqramın pullu hissəsini satın almalı olacaqsınız. Adından da göründüyü kimi, bu proqram şəkillərin arxa fonunu silən və tamamilə pulsuz bir proqramdır. Proqram daxilində çoxlu alətlər mövcuddur ki, siz silmə işini daha asan şəkildə və daha dəqiqliklə həyata keçirəsiniz. Bu proqram isə çox geniş yayılmış bir şəkil düzəltmə proqramıdır. Əgər şəkil çəkməyə həvəslisinizsə, bu fərq etmir. Fotoaparat və yaxud mobil telefon vasitəsilə olsun, çəkdiyiniz şəkilləri bura əlavə edib daha yaxşı hala gətirə bilərsiniz. Xüsusən də çəkdiyiniz şəkilləri Instagram ya da başqa sosial media hesablarında paylaşırsınızsa, bundan yaxşısını tapa bilmərsiniz. Yəqin ki, hamınız Instagramda hekayə paylaşmağı xoşlayırsınız. Bu göstərəcəyim proqram vasitəsilə isə Instagram hekayələrinizi cəmi bir toxunuşla daha baxımlı edə bilərsiniz. Proqramın içində yüzlərlə şablon mövcuddur ki, istədiyiniz kateqoriyaya aid, istədiyiniz şəkillərə uyğun, istədiyiniz musiqilərlə və istədiyiniz qrafiklərlə hekayələr yarada bilərsiniz. Bəzən hər hansı bir şəkli rəqəmsal bir formata çevirməyə ehtiyac yaranır. Ətrafımızda skaner yoxdursa, bunu eləmək olduqca çətindir. Lakin bu proqram vasitəsilə ətrafınızdakı istənilən şəkli Adobe PDF formatına çevirə bilərsiniz. Bəli, şəkli proqrama əlavə edirsiniz və şəkil avtomatik olaraq Adobe PDF formatına çevrilir. Daha sonra əgər şəklin üstündə yazılar varsa və yaxud rəqəmlər varsa, onları da kopyalamaq mümkündür. Və beləcə daha bir videonun sonuna gəlmiş olduq. Ümid edirəm ki, sizin üçün yararlı bir video oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın.